2020 el mundo paró. El mundo paró, pero nosotras no. Nos dijeron que éramos esenciales, que nuestra labor era indispensable, que nosotras no podíamos quedarnos en casa. Pero desde aquel entonces no hemos visto ni un solo movimiento para cambiar nuestra situación de precariedad, ni un solo movimiento para acabar con la brecha salarial, ni un solo movimiento para dignificar nuestro trabajo, nuestras vidas. Solo palabras vacías. Estamos detrás de cada actividad esencial. Somos las de la limpieza, del supermercado, las trabajadoras de las residencias. Claro que somos indispensables, pero nos quieren invisibles. Oñarrizko zerbitzu publiko bat eta privatizatu nahi dituzte. Baina aurrean izango gaituzte. Zerbitzu publikoen defentsan, greba eta mobilizazioa ezinbestekoak izan dira azken hilabete hauetan. Borroka batzuk irabazita eta besteak irabazteko bidean. Enplegu galerari galga jartzen ari gara. en dugu, J.K. irabazi arte. Tengo 66 años, estoy jubilada, con 40 años de cotización, los mismos que llevo militando en la Desde hace tres años y cuatro meses, miles de pensionistas de Euskal lunes tras lunes, venimos saliendo a las plazas para reivindicar unas pensiones públicas dignas. Hay que reivindicar una vida digna. No podemos permitir que las eléctricas sigan abusando de personas que este invierno pasado no han podido encender la calefacción porque no podían pagar las abusivas tarifas mientras vemos los beneficios y los sueldos de estos ladrones. sartu gara aldaketa handien garaian. Lan, pentsio eta bizi baldintzetan eragina izango duten aldaketak. Eta guk ez dugu ezarriko diren erabaki horien zai geratu nahi. Eragin egin nahi dugu. Eragin dagokiguna eskatzeko. Eragin aldaketak langileen mesedetan izateko. Eta argi dugu borrokari gabe sindikal eta soziala areagotzeko momentua da. Horretan, ari gara, gaur emendik ilusio, gogo, motivazio eta konfidantza horrekin atera behar dugu, indar horrekin atera behar dugu. Irekitzen ari gare mobilizazio ziklo berriak emaitzak emango dituela ziur gaudelako. Horrekin goaz, determinazio horrekin, bagoaz grebara. Bagoaz grebara, irekia ditugu, babesa eta bultzada emateko. Bagoaz grebara, etorkizunean borroka gehiago pizteko baldin zaueak sortzeko. Greba orokorrak ere, aukerak ematen dizko, bestelako herri mugimenduekin elkarlana sustatzeko. Pentsionistekin, mugimendu feministarekin, gazteekin, migranten eskubiden defentsan direnekin. Gatzale asko, behar ditugu, langileekin, egin behar dugun bidea da hau. Eskuz esko, egiten garela sinestaraz eta horren parte sentituaraz Horretarako zuek zarete sindikatu honen altxorrek oberena.